手一拉，无奈何，拥抱紧哪个哪个谁，等到夕阳，梦收割。 khổ người anate ahago hương sư đề hào mơ cơ hề thương ham một đời cầu sống namaha